Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my youtube channel Hai jumpa lagi dengan aku Dewi Indra Kali ini aku ingin bercerita sedikit tentang Keke dan Rio Siapa sih yang tidak kenal dengan Keke Yaitu make up Seorang pemake up yang baru terjun di youtube mungkin 2 tahun yang lalu ya Tetapi dia langsung naik daun sampai dia diundang di stasiun-stasiun TV dan bertemu dengan artis-artis diantaranya uh, eh, bertemu dengan Uya Kuya, dengan Ria Ricis dan lain-lain. Mungkin ketenarannya yang membuat uh, beliau bisa naik daun seperti itu, tetapi disayangkan uh, tadi itu ceritanya saya kangen sekali dengan YouTube YouTube-nya keke yaitu yang biasa dipanggil keke atau putri ya aku iseng-iseng buka YouTube-nya dia dan ternyata di situ aku menemui bahwa di situ ada yang lagi heboh uh, yaitu klarifikasi hubungan Keke dan Rio. Oke. Okay? Tadi aku buka uh, YouTube-nya Keke itu dan melihat hmm, komenan netizen itu ya Allah kasihan banget ya seharusnya jangan seperti itulah Mbak Keke ya jadilah figur itu yang baik e, mencari rezeki yang benar-benar dari rezeki yang halal tidak dari kebohongan atau settingan membuat settingan sehingga hmm, apa ya membohongi publik lah intinya nah seperti itu akhirnya apa dampaknya juga pada Mbak Keke juga Mbak Keke dibully ada yang membela sebagian ada yang membela Mbak Keke ada yang sebagian la lagi menyayangkan apa ya sifat Mbak Keke yang akhirnya apa ya akhirnya itu penggemar Mbak Keke itu yang tadinya suka sama Mbak Keke yang kagum sama Mbak Keke tidak mempersalahkan fisik Mbak Keke tapi ternyata apa ada sebagian netizen juga yang tidak mm, menyukai dengan Mbak Keke masalah ini nah seperti itu oleh sebab itu uh, saya sebagai teman youtuber juga uh, hanya bisa um, apa ya memberi saran atau nasihat supaya menjadikan YouTube itu sebagai suatu hal yang positif. Sebenarnya apa tujuan kita nge-YouTube? Menyalurkan bakat dan tidak mendongkrak hmm, apa ya popularitas dengan cara yang seperti itu yang pada akhirnya menjatuhkan kita sendiri nah seperti itu Mbak Keke maaf Mbak Keke ya apabila saya lancang memberi nasihat pada Mbak Keke apabila Mbak Keke juga hmm, sempat melihat video aku ini maaf banget kalau nasihat ini hmm, apa ya intinya Mbak Keke tidak menyukai dengan nasihat saya ini nah seperti itu sebenarnya saya suka dengan uh, channel YouTube-nya Mbak Keke yang tidak mempersalah mempermasalahkan fisik uh, tampil berani um, selalu optimis ingin belajar dan tidak menjadikan suatu fisik itu sebagai batasan untuk sukses tetapi Mbak Keke eh, carilah rezeki dengan halal tidak membohongi publik dan jadikan hmm, apa ya YouTube itu sebagai talenta menyalurkan bakat bukan mencari popularitas nah seperti itu maaf banget ya Mbak Keke Maaf banget apabila kata-kata saya ada yang salah, nasihat saya ada yang tidak benar, tidak diperkenan di hati Mbak Keke. Ya maklum sih, soalnya aku juga pernah menjadi seorang remaja. Tetapi tidak seperti itu intinya jangan baperan lah ya yang dimulai dengan setting-settingan akhirnya jatuh cinta beneran nah disitu timbul sakit hati dan saling mempermasalahkan saling salah-salahan dan akhirnya Mbak Keke juga mempublikasikan banyak netizen yang tahu akhirnya sebagian ada yang membela Mbak Keke Putri dan sebagian juga ada yang mulai apa ya membenci tingkah laku Mbak Keke nah seperti itu oke itulah tadi cerita singkat aku setelah aku tadi iseng-iseng buka video Mbak Keke yang dua hari lalu baru ditayangkan yaitu klarifikasi antara hubungan Mbak Keke dengan Rio itu seperti apa dan ternyata hubungan tersebut hanyalah settingan belaka padahal saya dulu itu sudah yakin banget loh Mbak Keke bahwa hubungannya itu benar-benar uh, tulus dari hati masing-masing dan akan berujung di pernikahan buat Mbak Keke saya doakan semoga sehat selalu diberikan umur panjang dipercepat diberikan jodoh yang baik hati sayang Mbak Keke dengan benar-benar dengan ketulusan sayangnya dan diberikan kebahagiaan baik di dunia dan di akhirat buat Mas Rio juga saya doakan semoga dapat jodohnya Eh, sehingga hmm, saling satu sama lain saling menghormati saling menyayangi sebatas teman nah seperti itu tidak saling menyalahkan apalagi itu sudah menyangkut hmm, apa ya masalah sampai ke orang tua dan ini juga kan media sosial banyak orang netizen yang tahu bahkan saya tadi membaca hmm, komen-komen hmm, yang berada di video Mbak Keke gitu ya Allah kasihan banget sama Mbak Kekenya kok begitu amat gitu loh Oke Mbak Keke terima kasih semuanya buat Mbak Keke tetap terus semangat ya jangan sakit hati dan jadilah jiwa yang besar hmm, apa ya intinya jadikan hidup ini sebaik mungkin semudah mungkin jangan dibikin settingan sehingga bisa sakit hati beneran kan nah seperti itu makasih semuanya hanya sekedar sharing ya teman-teman dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye